Om ondernemerschap bij studenten te stimuleren, komen grote namen uit de bedrijfswereld aan de KU Leuven studenten vertellen over hun job. Dat gebeurt in de universiteitszalen. Een van de sprekers is CEO Luc van den Hoven van nanotechnologiebedrijf IMEC. Ook Unizo-topman Karel van Eetveld bracht een bezoek aan de Leuvense studenten om hen te laten nadenken over een carrière als ondernemer. Ik denk dat eh, heel veel studenten dat doen op een of andere manier naast hun studies nog eh, een initiatief nemen in studentraad bijvoorbeeld of eh, sportraad of eh, een of andere culturele organisatie of sportieve organisatie. Eh, dat is zeer belangrijk, omdat eh, mensen die initiatief nemen, die hebben we echt nodig. Dat zijn de trekkers van een samenleving, dus hoe meer van die mensen zijn, hoe beter voor de toekomst. Ik ben zeker al bezig met ondernemen, omdat ik denk dat het goed is om nu al in de universiteit uh, expert advice te krijgen van, van grote ondernemers en van ehm, professionals op de werkvloer omdat, je, omdat ondernemen altijd evolueert en dat je er best vanaf bij de bron bij bent. Het is zo dat eh, de, de digitale technologie, de nieuwe technologie, heel wat eh, belangrijke sociaal-maatschappelijke uitdagingen mee kan helpen oplossen. Denk maar aan onze geweldige uitdagingen eh, rond gezondheidszorg of klimaatverandering. En IME kan daar een perfect platform zijn. En, en het is dankzij die uitdagingen dat studenten erg gemotiveerd worden, gepassioneerd worden om nieuwe dingen te gaan doen.